एक्साइटिङ uh, अनि धेरै क्रिएसनहरू नयाँ uh, खालि photo photo life life photo तपाईँको हुन्छ लाइभ रियल लाइफ फोटोग्राफीहरू सोसियल फोटोग्राफीहरू होइन त्योहरू चाहिँ हेर्दा रमाइलो थियो रमाइलो थियो अरू सिक्ने खाले कुराहरू पनि थियो होइन it's amazing to see lot of artist and various kinds of genres of photography and I connect to a lot of and a lot of them had made me think about few things which I never really thought about before. Also, म चाहिँ एउटा त्यो याङ्जी रिभरको एउटा होइन विस्थापित जीवन भन्ने अनि त्यो पछि त्यसको अगाडिको अफगान ड्रिम्स त्यो पछि यता जुन त्यो इभान ननीको त्यो के थियो त्यो वार वार पोस्ट वारको होइन त्यो थियो होइन पोस्ट वारको अनि हामी यहीँ अन्नपूर्ण I am just left with one more exhibition. I've seen all of them. <laughs> मलाई मलाई पर्सनल चाहिँ परेको नि भनौँ न किनभने म लाइक फोटोग्राफीमा अलिक इन्ट्रेस्टिङ पनि मान्छे हो होइन आफू पनि थोरै थोरै फोटोग्राफीहरू गर्छु अनि आई बिलिभ इन लाइक फोटोग्राफीमा केही मोरल केही मेसेज इज फोटोमा केही मेसेज हुन्छ भन्ने म चाहिँ त्यो ठान्छु होइन त्यसले पनि मलाई चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ परेको छ well things like that comparatively short term. I mean, it's like, uh, I mean, they, they might, a few people might have long term effect. I can never say, I mean, you never know. What if there's a person who gets inspired from these and wants to create their own photo story or they want to stand up for something. They feel something is worth standing up for, not maybe in terms of photography or some other media. But yeah, I mean, you cannot always say that it has an amazing impact, but yeah, it has an impact.